በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤንነት ስለ ጤናችን ስናስብ ማድረግ የሚኖርብን ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው በሚለው ዙሪያ እናተኩራለን። ስለ አካል ብቃትና ራስን መጠበቅም እናነሳለን። በኮቪድ-19 ታመው ያገገሙ ሰዎች ለተለያዩ የጤና እክሎች እየተዳረጉ መሆኑን ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው። የህሙማኑን ተሞክረና የባለሙያዎቹንም ምክር እንቃኛለን። በሌላ በኩል በበለጸጉት ሀገራት የሚኖሩ በእድሜ የገፉ ሰዎች በኮቪድ-19 ምክንያት የመጣን ብቸኝነት ለማሸነፍ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ነው። እሱንም እንዳስሳለን። እነዚህን ሁሉ በቀጣዮቹ 15 ደቂቃዎች የምናደርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ እያመሰገንን ወደ ዘገባዎቹ እንሻገራለን። ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ከአሜሪካ ድምፅ ኤደን ገረሙ ነኝ። ለዛሬ በዋናነት ራስን ስለመንከባከብ እንዲሁም ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዘው ያልተሰሙ የህሙማንን ተሞክሮዎች እንዳሰሳለን። ኮቪድ-19 ከሰው ሰው የሚያሳድረው የጤና ጫና ይለያያል። አንዳንዶች ቫይረሱን በቀላሉ ተቋቁመው ሲያልፉት፣ ሌሎች ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት በህይወትና በሞት መካከል ሲሆኑ ይታያል። በኮቪድ-19 የተያዙ ብዙ ሰዎች ከበሽታው በቶሎ ቢያገግሙም ሌሎች ደግሞ የህመሙ ስሜት ለሳምንታት አንዳንዴም ለወራት ይጸናባቸዋል። የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠር ማዕከል ሲዲሲ ኮቪድ-19 የአጭርና የረዥም ጊዜ ተጽዕኖች እንዳሉትና ምልክቱ ባልጸናባቸው ሰዎች ላይም ጭምር ከጊዜ በኋላ የህመምና እንደ ትንፋሽ መቆራረጥ፣ ድካምና መርሳትን የመሳሰሉ የበሽታው ምልክቶች ሊታዩባቸው እንደሚችሉ አስታውቋል። የአሜሪካ ድምጿ ማርያማ ዲያሎን ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ታቀርብልናለች። በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎች ከሆስፒታል ከወጡ ከወራት በኋላም አብረው የሚዘልቁ ምልክቶች ጋር እየታገሉ ነው። የባርሴሎና ነዋሪ የሆኑት ፓብሎ አጉሌራ ከነዚህ መካከል አንዱ ናቸው። ፓብሎ በኮቪድ-19 ምክንያት ለሶስት ወራት በሆስፒታል ያሳለፉ ሲሆን አንዱን ወር ደግሞ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ በመሆን አሳልፈዋል። እንደ እውነቱ ከሆነ አሁን ላይ በደንብ የተሻለኝና መራመድ የምችል መስሎኝ ነበር። ነገር ግን በበሽታው ምክንያት የመጣብኝ የረጅም ጊዜ ችግር በጣም ከባድ ነው። ስለሚደክመኝ ብቻዬን መሄድ ራሱ ያስፈራኛል። ፓብሎ በባርሴሎና ሆስፒታል ውስጥ ከኮቪድ-19 ያገገሙ ታማሚዎች የሚሳተፉበት የተሃድሶ መርሃ ግብር አካል ናቸው። በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ የሚሰሯቸው እንቅስቃሴዎች የሰውነት ተክለ ሚዛንን መጠበቅ፣ ጡንቻን ማዳበር እንዲሁም ብቃትን መጨመር ያካትታሉ። ሌላዋ አገጋሚ የሁለት ልጆች እናትና የ49 ዓመቷ ነርስ ዩላሊያ ካኔላ ስትሆን ለህሙማን አገልግሎት በምትሰጥበት ጊዜ ለኮቪድ-19 ተጋላጭ በመሆኗ ታማ ነበር። ምንም እንኳን ለኮቪድ-19 ብላ ሆስፒታል ባትገባም በሳምባ ምች ተጠቅታ ለአንድ ወር ያክል በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ ለመተኛት ተገዳ ነበር። ባለፈው ሐምሌ አካባቢም ተሽሎኛል ብላ ወደ ስራ ብትመለስም እንደ ጸጉር መርገፍ፣ የጡንቻ ህመምና ድካም የመሳሰሉ ህመሞች ይሰሟት እንደጀመሩ ትናገራለች። በቅርቡም ሐኪሞች ሳምቧ በተገቢው ሁኔታ አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነ አሳውቀዋታል። በቀን መንቀሳቀስ የምችለው ለሁለትና ለሶስት ሰዓታት ብቻ ነው። ሌላውን ሰዓት ሶፋ ላይ አሊያም አንድ ቦታ ዝርግት ብዬ ነው የማሳልፈው። ለልጆቼ እናታችሁ ከዚህ ሶፋ ላይ መነሳት ስለማትችል የምትችሉትን ሰርታችሁ ብሉ እላቸዋለሁ። ዶክተር ኤስቴል ማርኮ ከኔ ላይ እየተሳተፈችበት ያለው የዚህ መርሃ ግብር አስተባባሪ ናቸው። እሳቸውም ኮቪድ-19 ባለፈው የጸደይ ወቅት ላይ ይዟቸው የነበረ ሲሆን ነገር ግን አሁን አጠቃለው ድነዋል። ህመሙም እንደሚከታተሏቸው ህሙማን አልጸናባቸውም ነበር። በጊዜ በማገገማቸውም ወደ ስራ ገበታቸው ለመመለስ ችለዋል። ሁለት አይነት ቡድኖች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ገና ከጽኑ ህሙማን ክፍል የወጡና ምንም ስልጠና ያላገኙ ናቸው። እነዚህ ህሙማን የጡንቻ ህመም ያላቸው የሚደክማቸውና ቁጭ ባሉበትም ሳይቀር ትንፋሽ የሚያጥራቸው ናቸው። ሌሎቹ ቡድኖች ደግሞ የመዋጥና የመናገር ችግር ያለባቸው ናቸው። ገመምተኛው ፓብሎ ታዲያ በእርግጠኝነት ከ15 እስከ 20 በመቶ የሚሆኑና በኮቪድ-19 ተጠቅተው ያገገሙ ህሙማን ይህን መሰል የተሃድሶ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። ስፔን ከ1.6 ሚሊየን በላይ የሚሆነው ህዝቧ በኮቪድ-19 የተጠቃባት ስትሆን በኮቪድ-19 ስርጭት መጠኗም ከዓለም በስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠች ሀገር ናት። ዘጋቢዎቻችንን እናመሰግናለን። ከዚሁ ርዕስ ሳንወጣ ዘጋቢያችን አና ኔልሰን በኮቪድ-19 ካገገመ ከወራት በኋላም አሁንም ድረስ የጤና ቀውስ ውስጥ ካለው ከማይክል ሬገን ጋር ታስተዋውቀናለች። ዘገባውን ሀብታሙ ስዩም ያቀርብልናል። ማይክል ሬገን ባለፈው ዓመት አጋማሽ ላይ ልክ ወረርሽኙ እንደገባ በኮቪድ-19 ተይዞ ነበረ። ያለፈው ዓመት ግንቦት ማብቂያ ላይም ተሽሎኛል ድኛለሁ ብለው አስበው ነበረ። ነገር ግን ከዘኔ መጀመሪያ ጀምሮ እንደገና ያስለው ጀመረ። እጆቹ ይንቀጠቀጣሉ፣ ብዙ ጊዜም ራሱን ይስታል። በተጨማሪም የልብ ምቱ እጅግ ፈጣን ነው። ከሁሉ የባሰው ግን በኮቪድ-19 ምክንያት ያጣው የማሽተት አቅሙ አለመመለሱ ነው። እጅግ ብዙም ባይሆን በትንሽ በትንሹ የሚሸተኝ ነገር አለ። ጭስ ጭስ ይሸተኛል። በተለይም አንዳንዴ ሌሊት ላይ ጭስ ይሸተኝና ከእንቅልፌ ባንኜ እነቃለሁ። ከዚያም በሌሊት ልብስ በመሆን አፓርታማ ውስጥ የተቃጠለ ነገር ካለ ለማየት እፈልጋለሁ። ነገር ግን ምንም አላገኝም። ሽታው ያለው እኔው ዘንድ ነው። ሬገን ሐኪሞቹ የኮቪድ-19 የረጅም ጊዜ አገጋሚዎች ሲሉ የሚጠሩት አይነት ነው። ይህ ምልክት ያለባቸው ሰዎች በሽታው ካሳደረባቸው ጫናዎችና ምልክቶች ሙሉ ለሙሉ ያላገገሙ ናቸው። ሳይንቲስቶቹ ኮቪድ-19 የሰውነትን ስርዓት የሚያዛባና አእምሮአችንን ጨምሮ ነርቮቻችንና የተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችንን የሚያናጋ ህመም መሆኑን ይስማማሉ። በቅርቡ ለህትመት የበቃው የነርቭ ሐኪም ኢጎር ኮራሊንክ ሶስት በመቶ የሚሆኑ ከኮቪድ ያገገሙ ህሙማን የአእምሯቸው የመስራት አቅም ሊዛባ እንደሚችል ያመለክታል። ከሁኔታዎች የመነጠል ስሜትም እንደሚያጋጥም ያሳየ ይህ ሁኔታ በተለይም በሽታው ቀላል ምልክት ያሳየባቸው አሊያም ምንም ያላሳየባቸው ሰዎች በዚህ በዋናነት እንደሚጠቁ ያሳያል። ሰዎች ያሉባቸው ምልክቶች ምንድን ናቸው? ሕክምናው ከተጀመረ ጀምሮስ የሄዱበት መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ዜጎች እንዲያጠኑ እያደረግን ነው። የኮቪድ-19 የረጅም ጊዜ አገጋሚዎች ችግር እየጨመረ በመምጣቱ በዩናይትድ ስቴትስ ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ ልዩ ክሊኒኮች እየተከፈቱ ነው። በሲያትል በሚገኘው የቅዱስ ዮሴፍ ሆስፒታል የቦርድ አባልና በዩናይትድ ስቴትስ የመጀመሪያው የኮቪድ-19 ታማሚን ያከሙት ዶክተር ኤሚ ኮምፕቶን ፌሊክስ ስለ ኮቪድ-19 የረጅም ጊዜ አገጋሚዎች ይበልጥ ለመረዳት እየጣሩ ናቸው። የመጀመሪያው ቀላል የትንፋሽ ችግር ሲያጋጥማቸው ጊዜ ይወስዳል። ከዛ በኋላ እጅግ ቆይቶ ነው ለውጡ በነርቮች ላይ የሚታየው። ማይክ ሬገንም በቅርቡ መፍትሄ ይገኛል ብሎ ተስፋ ያደርጋል። ምክንያቱ ደግሞ እንደ አብዛኞቹ የረጅም ጊዜ አገጋሚዎች ስራ መስራት አይችልም። ማድረግ የሚችለው ነገር ከውሻው ጋር አጭር ርቀት መጓዝ ብቻ ነው። ከኑሮ በጤንነት ጋር ናቸው ያላችሁት። ዘጋቢዎቻችንን ለዘገባዎቻቸው እናመሰግናለን። የአካል ብቃት ጤናችንን የምንጠብቅበት እንዲሁም እራሳችንን የምንንከባከብበት አንዱ መንገድ ነው። በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ያላ የአካል ብቃት የተሰኘ ተቋም መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ላውረን አምዛላግ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች በጤናችን ላይ ስለሚያመጡት አዎንታዊ ለውጥ የሚሉን አለ። የአውሮፓውያኑ 2020 ዓ ም ማለት እጅግ በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ። ነገር ግን አሁን አልፏል። ዛሬ እርስዎ ለጤናው በሚያደርጉት ነገር ላይ ይወሰናል። ጥሩ ውጤት ለማምጣት ማድረግ ያለብዎት ነገር ቢኖር በቀን ውስጥ ለጥቂት ደቂቃዎች ለራስዎ መመደብ ነው። አሁን የማሳያችሁ ቀላል እንቅስቃሴዎች ቁመናችሁን ለማስተካከል ልትሰሯቸው የምትችሏቸው የእንቅስቃሴ አይነቶች ናቸው። የመጀመሪያ የማሳያችሁ እንቅስቃሴ ወደፊት ሰውነትን መሳብ ነው። እንደምትወዱት ተስፋለኝ። እግራችሁን ከጉልበታችሁ እንዲህ አጥፋችሁ ወደፊት ታመጡታላችሁ። ከዛም እጃችሁን ወደፊት ዘርግታችሁ ሰውነታችሁን ወጥራችሁ ለሁለት ሰከንድ ትቆያላችሁ። አንድ ሁለት። ከዚያ ደግሞ እግራችሁን ትቀይሩና ወደ ሌላኛው ወገን ትዞራላችሁ። ይህ እንቅስቃሴ የታችኛውን የወገባችሁን ክፍል ያሳስበዋል፣ እግራችሁንም ያጠነክረዋል። ይህንን አምስት ጊዜ ድገሙት። ሁለተኛው ደግሞ ደረትና ትከሻን ማፍታታት ነው። ብዙዎቻችን ቢሮው ውስጥ ወይንም አንድ ቦታ ተቀምጠን ስለምንውል ትከሻችንና ደረታችን ይጨናነቃል። አሁን የማሳያችሁ እሱን ለማፍታታት የሚጠቅም ነው። ወንበር ላይ በመቀመጥ ለአስር ሰከንዶች ያክል አንዴ ወደኋላ መለጠጥ፣ ከዛ ለአስር ሰከንድ ያክል ቀጥ ብሎ መቀመጥ፣ ከዚያ ደግሞ እየደጋገሙ መስራት ነው። ሶስተኛው የማሳያችሁ ልዕለ ሰብ ወይንም ሱፐርማን ብዬ የምጠራው ነው። በሆዳችሁ ልክ እንደ ሱፐርማን ትተኛላችሁ። እጃችሁንና እግራችሁን እንዲህ ታነሳላችሁ። ልክ እንደሚበረው ልዕለሰብ ወይም ሱፐርማን ራሳችሁን እየሳባችሁ መብረር ነው። እንግዲህ ይህ እንቅስቃሴ በአብዛኛው የማይንቀሳቀሱ የትከሻ ጡንቻዎችን ያፍታታል። ይህንን አንድ አስር ጊዜ ደጋግሙት። ተከታዩ ደግሞ የልጆች አቀማመጥ ስንል የምንጠራው ነው። ይህም ለታችኛው የጀርባ ክፍል ጥሩ የሆነ ማፍታቻ ነው። ለሁለት ሰከንዶች እንደዚህ ትቆዩና ደግሞ ወደፊት ትለጠጣላችሁ። ከዚያ በተመሳሳይ አምስት ጊዜ መደጋገም ነው። እንደ አካል ብቃት ባለሙያ ብዙዎቻችን ምን ብንመገብ ጥሩ ነው እያሉ ይጠይቁኛል። ለዚህ መልሴ ማንኛውም ነገር ከልክ ሳታልፉ መመገብ ትችላላችሁ ነው። ነገር ግን ከፋብሪካ የወጡ ምግቦችን አስወግዳችሁ ቅጠላቅጠልና ፍራፍሬ ተመገቡ። ቀይ ስጋና የጣፋጭ ነገር አጠቃቀማችሁን ልክ አበጁለት። አትክልትና ፍራፍሬ ዘላቂነት ያለው ጤናማና ለሰውነትም ተስማሚ ነው። እነዚህን ህጎች ከተገበራችሁ የተሻለ ስሜት ይኖራችኋል፣ ጤናማም ትሆናላችሁ፣ ያምርባችኋል። አምዛላ ግን እናመሰግናለን። ኮቪድ-19ን ለመከላከል ተብለው የሚደረጉ አካላዊ መራራቆች ብቸኝነትን እየፈጠሩ ናቸው። በተለይም ወረርሽኙ እድሜያቸው በገፉ አዛውንቶችና አረጋውያን ላይ መበርታቱ እነሱ ብቻቸው እንዲሆኑ አስገድዷል። ይህ ችግር ታዲያ በድረገጽ ላይ በሚካሄድ ዙምባ አማካኝነት መፍትሄ እንደተገኘለት ተሰምቷል። ኮቪድ-19 በእድሜ የገፉ ሰዎችን ክፉኛ አጥቅቷል። በበሽታው አብዛኞቹ አዛውንቶችም ለበሽታው ካላቸው ከፍተኛ ተጋላጭነት ምክንያት ከቤተሰቦቻቸውና ከወዳጆቻቸው ተራርቀው ለብቸኝነት ተጋልጠዋል። በተለይም በአውሮፓ የሚገኙ የአረጋውያን ማረፊያ ውስጥ በተከሰተው የወረርሽኙ መዛመት ብዙዎች ወዳጅ ዘመድ እንዳይገባ አግደዋል። ነገር ግን አዛውንቶቹ ብቸኝነታቸውን እንዳያስቡ የሚረዱ የተለያዩ የፈጠራ መፍትሄዎችም ተገኝተዋል። በኮሎኝ ጀርመን በሚገኘው በአንደኛው የአዛውንቶች ማረፊያ የሚኖሩት የ81 ዓመቷ አኒሊስ ሪችማን ከታጠሩበት ቤት ወጥተው የኮሎኝ ካቴድራልን በጭንቅላታቸው ላይ በተጠለቀላቸው የምናባዊ እውነት ወይም virtual reality መሳሪያ በኩል ጎብኝታው ተመልሰዋል። ዙሪያ ገባውን ማየት መቻሉ በራሱ በጣም ደስ ይላል። አንዴ ከዚህ መውጣት ሲፈቀድልኝም ካቴድራሉን ሄጄ መጎብኘት እፈልጋለሁ። ብዙም የተለወጠ ነገር ያለው አይመስለኝም። ነገር ግን መጎብኘት እፈልጋለሁ። ከብቸኝነት ጋር በተያያዘ ባጋጠሙ ችግሮች ምክንያት ስፔር በተሰኘው ከተማ ያለ የአረጋውያን መጠለያ የገና ክብረ በዓል ቋሊማ ዋፍልና የቶምቦላ ሎተሪ ባለበት ክፍት የገበያ ቦታ እንዲከበር ፈቅዷል። ምንም እንኳን አውደ ዓመቱ በተለመደው መልኩ በመኖሪያ ቤት ባይከበርም ቤተሰቦች በተገኙበት በክፍት ቦታ መከበሩ ደግሞ የበሽታውን ስርጭት ቀንሶታል። ብዙ ቤተሰቦች ወላጆቻችንን ለኮቪድ-19 ማጋለጥ አንፈልግም እያሉ ሁኔታውን ተረድተዋል። የሚወዷቸውን ሰዎች ከበሽታው መከላከል ይፈልጋሉ። ይህን ማድረግ የሚችሉት ደግሞ ከእነሱ በመራቅ ነው። ወቅቱ የበዓል ሰሞን ሲሆን ግን ቅር ይላል። አንዳንድ ጉብኝቶች ደህንነቱ በተጠበቀ ልዩ ክፍል ውስጥ ይካሄዳሉ። ከባድ ወቅት ነው። ከዚህ ሁላችንም መውጣት አለብን። ደግሞም እንችላለን። የጀርመን የስነ ምግባር ምክር ቤት ባለፈው ታህሳስ ላይ ብቸኝነትና መገለል አዛውንቶቹ ላይ የሚያሳድረውን የጤና ጫና በመግለጽ የአረጋውያን መጠለያዎቹ ተገቢውን የጤና ጥንቃቄዎች እየተገበሩ በአካል መገናኘትን እንዲፈቅዱ፣ ይህ በማይቻልባቸው ሁኔታዎችም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው አረጋውያኑን ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲያገናኟቸው ጥሪ አድርጓል። ክሪስቴል ሃላሬስ 50 ዓመት በትዳር አብረዋቸው የኖሩትን ባለቤታቸውን ላለፉት ጥቂት ወራት በቪዲዮ ብቻ ነው እያገኙ ያሉት። ይህ ሁኔታ ደግሞ ብቻውን በቂ አይደለም ይላሉ። እጅግ አስከፊ መዓት ነው የመጣብን። ላለፉት 55 ዓመታት አብረን ነበርን። በጋብቻም ለ51 ዓመታት አብረን ኖረናል። የዘንድሮው ገና በዓል ብቻ ለብቻ በመሆን ያከበርነው የመጀመሪያው አውድ ዓመታችን ነው። በጀርመን የአረጋውያን መኖሪያ ቤቶች የፋይዘር ክትባት ቅድሚያ ከሚደርሳቸው ቦታዎች ውስጥ የመጀመሪያዎቹ እንዲሆኑ ሁኔታዎች ተመቻችቷል። እስከዛው ግን አዛውንቶቹ ዙምባ በተሰኘው ዳንስ አካላቸውን እያንቀሳቀሱና እየሳቁ ይቆያሉ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ እዚህ ላይ ጨረስን። አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን ቪኦኤ አማርኛ ላይ ለኑሮ በጤንነት ብላችሁ አድርሱን። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ የፊት ጭንብላችንን በመልበስ ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ። ኤደን ገረመው ከአሜሪካ ድምፅ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ከባለሙያዎች ጋር በመሆን ሳስተናግዳችሁ ቆይቻለሁ። ደህና ሁኑ።